É Páscoa e o Parque Gavers preparou uma super festa. 1.500 crianças se inscreveram e foram preparadas muitas atividades durante o dia. A Vivi adorou tudo. É Páscoa e Gavers Park ha preparado uma super festa. 1500 bambini si sono iscritti e molte attività sono state preparate durante la giornata. Vivi amava tutto. chécate, coteco, danza, danza, danza. Hey, hey, hey. hey. Oh, oh, yeah, Check out Hutch. C'est le même qu'à l'école apparemment. C'est bon C'est le même qu'à l'école. Après on va... Comme Mila est à l'intérieur, alors on va, venir dire encore une fois bonjour à... C'est quoi ça Meu Deus! O coelho da Páscoa resolveu encher o jardim com ovos de chocolates. Que delícia! Mio Dio, il coniglietto de Páscoa ha deciso de riempir o jardim de uova di cioccolato. Che delizia! Papa, regarde Wow mira Oh, daar hoe ik in die. Misschien is de paashaas per ongeluk tegen de tegengebotst. Regarde met de keur. Mama, kijk. En daar. En daar. Weet je waar ik kon? Na segunda-feira fomos visitar o parque japonês em Asselt, no norte da Bélgica, divisa com a Holanda. Haviam várias flores, peixes e um sino da paz. A Vivi fez questão de tocar o sino durante nossa visita. Lunedì siamo andati a visitare il parco giapponese di Asselt, nel nord del Belgio, al confine con l'Olanda. C'erano diversi fiori, pesci e una campana della pace. Vivi ha insistito per suonare il campanello durante la nostra visita. Is hoe groot dat is. Hm? Dat is de mama schade. Nee, misschien wel, ja. zo schattig zijn die eentjes. Mhm. Die drie eentjes. Goede, goede, Is dit geen mooi plekje voor een picknick hier? Of daar zo? Eh, misschien is dit het plein? Nee. Maar wel de picknickplek. Een perfecte picknickplek. We zouden eerst beter de toiletten vinden, denk ik. En daarna... Oeh, dat is een vrij grote, hè? Kom. Zo'n grote! Opletten waar je loopt, zoet. Zo'n grote was dat. Daar is er nog een plankje. En daar. En kijk eens, Ja, oesh. Oeh la la. Ah, dat is super groot. Ik denk dat het de grootste is dat we tot nu toe gezien hebben. Ah, ja, ik denk ook. Kijk ook eens naar papa, hè? Voorzichtig, het is schuin. Ga je zwaaien naar papa? Dit is schuin. Ja. vervangen. Misschien door het water, ik weet het niet. Oh. oh Goed. Maar nee, mam. Lampje branden? Eh. Wat dat daar precies voor is, dat weet ik niet. Ik ga eens kijken of dat misschien hier is uitgelegd voeten, ene voeten eigenlijk eerder kriebelen. Maar ja. voor is eigenlijk bijten. Hè. Ze nemen al de oude velkens weg. Maar dat is flink. <laughs> Ja, dat is flink. Maar dat rust. Spiegeling in het water. Hier kunnen we ook een picknickje. Hmm. Mama, de grote vissen. Mag je mijn armen dragen? Ja. Wacht. Ik ga het wel niet zo hard doen. Nee, dat hoeft Als niet, hè? meneer. Want het is wel keert. 1, 2, 3. Nee, nee, wacht. Wachten. En dan trek je het een beetje naar jou. En dan idee is niet van, van de vissen aan te raken. Of... Maar ik ga de vissen niet aanraken, ik ga mijn hand in het water zetten. En als ik een vis zie, doe ik zo. Oh, maar ik wil dat wel doen. Alsjeblieft. Na terça-feira, fomos dar uma olhada nos campos floridos de Halle, uma cidade perto de Bruxelas. Mila, a cadelinha da madrinha, está hospedada na nossa casa durante as férias de Páscoa e veio conosco. Foi um passeio muito bacana. Martedì siamo andati a vedere i campi fioriti di Halle, una città vicino a Bruxelles. Mila, la cagnolina di madrina, sta a casa nostra durante le vacanze di Pasqua ed è venuta con noi. È stato un giro molto bello. Daar, hè? Daar, verder. Dus. Nog verder door de ingang. Ja, gevonden. Goed. Ah nee, het is inderdaad niet zo moeilijk voor jullie. Jullie zien wel de taal. Mhm. Mila, ga jij in de heksenpot? Nu. hè. Eh. Kijk. Wauw. Ah, wacht even. Ja, dat is er maar op. Ja. En nu een stop om te roeren. Mama? Yeah. Warum ist mon Baby raus? Ah. avec Because it's beautiful with this light. Oui. Dans le bois. Un bois. Hmm. Le bois de Halle. Avec beaucoup de beaux fleurs. Belles fleurs. Belles. En ik heb oh, op oh, die kever ging bijna mijn mond. Mm. En dan ik... Ja, dat moet inderdaad niet smakelijk zijn. Waar is die kever van? kom zo. んな